Game na? Game! Bago ka ba? No, no, no, no. Hey! <laughs> Natami niyo ako siya! tried it. Pag di na ka, napatago na kayo! Tanginan nyo kayo. Magtago ka lang, <laughs> magtago ka, magtago ka, magtago No, no, no, no. Bakit magtago? <laughs> Magtago. Okay. Okay, pag-relax ng tatlo, makatalo ka ng isa. tried it. Dalawa, game. O, oh, kaya ka na. Ano ginagawa mo ka? Maglaro ka ng pagtabo. Ano naisip mo? Akala ko kung ano nakakarinig pa ako ng merong ano. Ambulance pa. Ano ba yun? Police ba? Ambulance ba? Ambulance ba yun? Oo. Pabalik! Buta ko kayo! Buta ko kayo! Dali ako!

This is what I lose for my life. Ano? Ang makaliwala ka na. Kasama ka. No! Gago! Gago! So, uh, Nay, magtago ka pisa! Magtago ka lang! Tago, tago, ah, naliwanag ang mga. No, no, no, no. no, no, no, no.